like Este video es para hacer un tutorial de cómo remezclamos música. Primero hay que entrar a la página de

Aquí, crear archivo de sonoro y crear un proyecto sonoro Tenemos que poner... el título nuevo. Yo pongo. Me escribí de profesor. A la descripción. La descripción. Este proyecto trata de mezclar... De eh, mezclas para que escuchen los profesores y podemos añadir imágenes. Y cuando terminamos le damos guardar. Y ahora vamos a hacer loops nuevos. En editar podéis cambiar el nombre y también podéis cambiar el color. Por ejemplo, nosotros vamos a poner el nombre mm. mezclititis. Y le damos a guardar y ya está guardado. En las piezas podemos grabar, subir sonidos y importar. Para subir algún sonido, pues le damos al proyecto que hemos hecho, mezclititis. Y pulsamos a importar para damos a esa flecha y entramos y podemos elegir cualquiera, pero no nosotros vamos a hacer en archivo Y después, pues aquí nos eh, salen muchos archivos de Reagua, muchas músicas, y nosotros vamos a dar a uno que nos gusta mucho, que es Moops. Vamos a darle a importar. Y ahora en la segunda pista lo podemos editar como antes, de cualquier color, lo podemos editar y dejarlo de pista 2. Y después vamos a, en vez de importar o subir, vamos a poner grabar. Y vamos a empezar a grabar. Hola, soy Marwa. Y yo, Lilia. Y hoy vamos a hacer un mezclititis de profesores. Una vez ya, guarda, eh, ya grabado, vamos a poner a guardar grabación y ya está guardado y lo vamos a escuchar. Hola, soy Y yo Y hoy vamos a hacer un mezclititis de profesores. Y hay tercera opción donde podemos descargar canciones de YouTube. Ahora, como ya hemos cogido una canción del YouTube, vamos a subirla a la pista 3 y nosotros vamos a dar a la canción Bosa. Bosa y le vamos a dar a abrir. Una vez que ya está aquí, vamos a escucharla. Ya tenemos mezclititis, que lo vamos a escuchar. Que se llama la canción Moops, que es del archivo RAWA. También tenemos una que la hemos grabado con nuestras voces. Hola, soy y yo Lidia. Y hoy vamos a hacer un Mesplititis de profesores. Y también hemos cogido una de YouTube que se llama Bosa Nova. Con todas estas canciones podemos hacer loops. Yo voy a hacer eh, el loop de Moves. Y ya eh, el loop de Bossa Nova. Pues le damos a, a nuestro proyecto Mezclititis le damos a la canción y después pone editar loops, entonces los editamos. La parte que más me gusta pues le doy. Este es el sonido que he editado yo, la vamos a escuchar. Este es el loops que he editado yo y ahora mi amiga Lilia va a editar el loop de Bossa Nova. Le damos a editar loops y pues lo edita. Ella la parte que más le guste pues lo va a editar. muy largo. Sí, espera. Okay. Pues este es el loop que ha editado Lilia. Ahora vamos a ajustar la duración y vamos a pulsar en este botón que está aquí. Le damos aquí a ajustar la duración. Y esto es más corta que esto. ¿vale? Y para que más o menos dure lo mismo, solo pues lo podemos ajustar. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Lilia. Hola, Simarwa Y yo, Y para tocar... Tenemos aquí un botón aquí abajo que pone aquí teclas. Teclas M y Mi. Y le tenemos que pulsar. Cuando le pulsemos a cada tecla le tenemos que poner o una letra o un, un número. Pues aquí como vais a ver vamos a poner la W. Por ejemplo. aquí por ejemplo la R. También se puede poner números. R. Aquí, por ejemplo, por la... Un, El 1. Vale, estamos aquí, como por ejemplo, pulsamos la tecla W. Y ahora sí, a, W le metemos la R. Hola, soy Y Olivia. Hola, soy Y Olivia. Hola, soy Y Olivia. Hola, soy Y Olivia. Hola, soy Y Olivia. Hola, soy Ahora vamos a controlarla con una controladora mini que la tenemos aquí. Hola Simagua Y yo Lilia. Hola Simagua Y yo Lilia. Hola Simargua Y yo Lilia. Hola Simargua Y yo Lilia. Hola Simagua Y yo Lilia. Hola Simagua Y yo Lilia. Y yo Lilia. Hola Simarwa. Simarwa. Y yo Lilia. Hola Simarwa. Y yo Lilia. Hola. Hola. Hola Simarwa. Hola Espero que haya gustado este tutorial y que os guste mucho y bueno, adiós. ¿Para qué pensáis que los profes pueden usar Play? Espero. Pues para aprender, para hacer mezclas. Y crear vuestras propias canciones. Espero que utilicéis esta herramienta. web, esta herramienta de Play para que hagáis vuestro Luis y entretengáis si no encierran otra vez en cuarentena. Sí. Ojalá que <laughs> em, es muy guay que la hagáis en el colegio y animáis a los profesores a que la hagan con vosotros porque es una experiencia única y que se pueden mezclar muchas canciones de distintos países y ciudades.